кому звонишь? Кого? А, да. Да. Дерьмо. Я съебываю. Я скинул веревки. Да. Это уже нам решать, кого повяжет. Да? Договоримся. Договоримся, говорил он. Блять, вот Гандон настучал, сука. Видел на велике? На велике? Это мой э, Дима. Какой Дима? Да? Обвязка будет. Че обвязка? Может для понта с обвязки слезем? Можно, да, наверное, да, так даже лучше. Типа мы подготовлены, как... Сейчас видосик за пиздатый получишь. <laughs> Да, сейчас еще тебя бежать осталось. Я, короче, могу отвлечь. Ты можешь бежать. Надо будет требовать твое имя. Имя! Мне нужно имя! ебалом был еще с первого. Чуть не звонится. Сейчас позвоню, скажу, что веревки забыли. Виталь, позвони Диме. Бля. Виталий, сука, не надо сейчас лениться, блядь. Чуть эти веревки, нас сразу. Чуть эти веревки, блядь. Нам дадут один хуй, что ты паришься? Ну ладно. Алло, Дима, там под стрелой в конце валяются веревки, можешь забрать? Менты, если Менты еще... тут ползают на объекте, так что ты все там нормально. Быстренько, быстренько. Да. Да не убежать, там один спас, блядь. Ну если диким быть, блядь. Я... Проще так говорить, Пугачею надо. Ну, розы как бы, ладно, были бы пиздюками. Было бы смысл нос ебать. Сейчас договоришься. Я сниму это, Виталь. Как? Странно, что они еще подмогу не вызвали. Бля, можно миллионник сейчас снять. Сейчас а? можно видео миллионник снять. То нас повезут в отдел, я думаю. Это их аргумент. Нам нельзя слезать, пока веревки не заберут. Блять, чего они боятся? Так-то, может, менты не видели их? Вон, еще один едет. Э, шансы разделились. Шансы не обезделись стремятся к нулю. Да. Че, Виталь, подружился там? Подружился уже там? Что? Нет? Наснимали уже? Все уж наснимали. я уже все. Ну, я в отдел везу это ручеры, короче, фотографирую. Прием, слезли, да нормально все? Да, сейчас познакомимся, проверим рапорт, хочу в отдел доставлю.